Datuk Dr. Lim Xiao Jin. Dan menyusul selepas itu ialah yang berbahagia Datuk Dr. Lim Xiao Jin, juga pengasas dan ketua pegawai eksekutif DXN Holdings Berhad berusia 59 tahun pada 90, 1995 sehingga kini uh, merupakan pengasas dan ketua pegawai eksekutif DXN Holdings Berhad dan juga pernah bertugas sebagai jurutera Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA Negeri Kedah dan pada 2016 menjawat jawatan sebagai penasihat Yayasan Perpaduan Malaysia. Majlis Perundingan Islam Kebangsaan, MPI dan juga Ahli Jawatan Kuasa Haiwan Mu'alaf Wilayah Persekutuan, jawatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi bermula tahun 2016 hingga kini. Selesai 21 penerima